Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. Вы наверняка видели на нашем канале обзор нашей боевой формы Триарий, а если и нет, то обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. А в этом видео мы хотим рассказать и показать, как изготавливается форма Триарий на нашем производстве. В самом начале мы наносим раскладку на подготовленное полотно. После этого настил из нескольких полотен ткани режется раскроенным сабельным ножом. На детали кроя наносится местоположение дополнительных элементов. на основные детали с разметкой настрачиваются заготовки мелких деталей. В производстве мы используем программируемые швейные машины фирмы Бразер. Далее заготавливаются отдельные детали, например карманы и клапана к ним. Многие части формы состоят из большого количества элементов, как, например, пояс на брюках. Помимо разметки, места для мелких элементов дополнительно вымеряются, ничего не пришивается на глаз. Все отдельные элементы соединяются прочным запашивочным швом на специальной машине, формируя готовые изделия. Места, подверженные повышенным нагрузкам, дополнительно прошиваются закрепочным швом на автоматической программируемой машине. Кнопки в пояс брюк устанавливаются на специальном электрическом прессе фирмы Стока. После всех стадий производства изделие осматривается и проверяется, а вспомогательные линии стираются. Затем изделия сортируются и упаковываются. форму Триари, а также другую экипировку и снаряжение нашего производства вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.